Oh, hai. Selamat rancalian Faizi dan... Ya. Aku mau speedrun parkour lagi. Mau ikut ini, ini, ini apa? Oh. Uh, abaikan saja, jadi... Ya. Uh, aku speedrun parkour si Virza lagi. Yang dikasih sama dia di grup WhatsApp private, kurasa. Soalnya, eh, map ini katanya gagal. Karena ada beberapa yang rusak gitu atau Firza masih belum ngeh berapa komen gitu kan jadi ya uh, oke okay lah intinya map ini masih bisa dimainin dan ya buktinya aku bisa speedrun map ini meskipun aku sempat kesusahan berkali-kali tapi it's all worth it ya udahlah langsung aja mulai ke videonya Uh-huh. Thank you.